Я не видела. Загалом цигани чи Карпатів дуже бідно живуть. Ми не говоримо за яких там окремих циган, які там займаються якимись там незрозумілими речами. То це окрема каста. А більшість це дуже бідно живуть. В школу вони не ходять, якщо ходять то початкову школу тільки і все. Напевно, цікавить, хто в нас в лісі водиться. теж багато є кабанів багато. Кабани, лисиці. Ведмеді сказати трошки буде неправильно, бо ведмеді, якщо є в Карпатах, то в таких віддалених містах, де майже немає людей. Там ще вони будуть. Дуже мало ведмедів. Мало який мисливець каже, що він за життя бачив живого ведмедя в лісі, а ще менше тих, хто скаже, що він вбив ведмедя. Їх дуже-дуже мало в нас. Зайці пропали кудись, не знаю, де вони ділися. Зайці майже не видно ніколи. Лисиць хватає. Ми от прошлого разу поїхали, то лисицю бачили, коли приїжджали в ці місця. Ну Оце якраз бачите, на схили тої гори подобається. Ось це от Я якраз там катаюся весь час з сином з тої вершини з'їжджаємо. То якраз кратка везе на гору, турист, лижників. Там є два варіанти спуску, один такий стрімкий, один такий пологий по траверсі траса ухожена. Я десь вже зараз там мислимо, ну, що зробиш, мусимо і з вами робити, бо є у нас траси Красія, це Великоберезнянський район, ну, ну далі від нас їхати. Я би сказав, це найкращий лежить крок Закарпаття. Там є дві канатні дороги до Пельмейр, тобто це крісільна канатна дорога, довжина траси. 3,5 кілометра. Два етапи піднімаєтеся. Таблетка помогла. А тут, де ми приїжджаємо, тут такі от, в основному бугільні карті дороги, але ми будемо зараз підніматися на канадці крісель, де ви сідаєте на крісло і вас воно везе на гору. Ми спускаємося вниз, заїхали з вами в Міжгірський район. Саме в Бежівському районі знаходиться наше і озеро, і водоспад, і гранатка, і ведмедія. Це цитут. Район є один з таких екологічно сприятливих. Ніякого виробництва немає майже. Якщо є це деревообробка, дуже високий процент лісистості району, понад 60% лісистості. В основному це зона смереково ялицевих лісів. Ось це, як ми зараз бачимо, смерека ялиця. А до канавки їхати за направо кілометр і ви під'їжджаєте до канавки. Якщо буде сніг, у нас трошки сніг так може пропасти, треба його ловити до є. Нижче є. Ясеня, сіні, там я знаю, є така церква, що дві парахії. заводи, готелі, пансіонати, туристичні бази. Десь 2001, 2002, 2003 рік почало активно тут розбудовуватися все. Потім якийсь період прийшло в упадок. Маємо таку ситуацію, що дуже багато канаток, дуже багато готелів просто в стадії продажі. Часто вони в заставі були під кредит не була ситуація, що просто їх продають. Оця канатка вже не робила багато років. Нещодавно пробували запустити. І не було снігу повноцінного. Снігу не було на Новий рік. Тільки на вершині трошки притрусило для фотографії, щоб зробити. лижах не каталися. Сюди приїхала зараз автономно на лижі, каталися ті машини, що стоять. І місцеві жителі, і не місцеві. В основному туди приїжджають місцеві. І вже місцеві приїжджають. На Пилипець. Траса нелегка перепад висот між нижньою і верхньою станцією 450 метрів. Це дуже багато. Це дуже круто рахується. Якщо з цієї гори ви з'їжджаєте за день 10 разів, то ви нормальний лижник, нормально стоїте на лижах. Ну, а Ми повертаємо направо, дорога веде до водоспаду. Ну, ці зараз цими товаришами договорюються, щоб на конях так під'їхати прошлого разу ми не виїхали сюди. Ми якось приїхали, а далі машина просто не могла йти вже. Сніг був настільки великий. Ми вже його горнули, доки могли. Люди пішли пішком до спа, дуже доводили останні кілометри. Люди сьогодні біжать працюють на тому, що е, тягнуть ліс, заготовлюють. Літом так само. Ну, а зимою тут ще можуть трошки опрацювати, заробити гроші на себе. Взагалі, хто має конів, знаєте, я вам скажу, що таке, хто має коні вдома. Тебе нема двора, тебе все буде, так як кажуть, бардак на подвір'ї. Ці плуги, ці всі борони ти будеш вічно п'яний <laughs> і вічно мати гроші, щоб ще раз бути п'яним. І все. От Гроші заробити на конях це треба бути таким, або не пити взагалі, що майже неможливо, так? Бо ти десь людям робиш якусь послугу і без того не обходиться. У мене тість мав полець конів. Його ще сказала, це був саме щасливий день в житті, коли вона продала конів. Я продала конів. Він каже, грошей ніколи в хаті не було, вони були так, щоб ще раз випити і все. Це такі лижники. Ми до доїхали з машиною, далі просто. економічні бойки. Є три етнографічні групи карпатських українців в міських районах. Це лемки, бойки і гуцули. Зараз ми йдемо на територію так звана Закарпатська Бойківщина. Є Щепівська Бойківщина та Івано-Франківська Бойківщина. У нас Головецький і Міжгірський район це є Закарпатська Бойківщина. Такий повний поділ, але десь так можна її провести нас живуть в Рахівському районі. Навіть мало хто знає, що в 1919 році була проголошена Гуцульська республіка з столицею село Ясеня. Називалося Кірешмезо. Ну, Ясеня це одно з найбільших сіл Закарпаття. Ця держава проіснувала практично майже півроку. Це був період після коли розпалася Австро-Угорщина, територія Закарпаття відійшла Чехії, але частково, ще доки чеська влада там не взяла цих гуцулів до себе, то ми там проголосили цю республіку. Ну і Лемківщина. Етнічна Лемківщина це територія сучасної Польщі і Словаччини. У 45-му році кордони набули тих рис, що ми зараз маємо. І Етнічна Лемківщина лишилася на території сучасної Польщі і Словаччини. Потім була проведена операція Вісла, де українців з тої території просто примусово виселяли їх. Як правило, це південні райони України, це Миколаївська, Херсонська, Донецька, Запорізька області масово виселяли цілими селами. Багато є сіл, які мають походження саме колись виселення. Це було, як правило, завжди з ближнього оточення, навіть це хтось зрадник обіцяв, що йому гроші великі, він видав дав де переховується банда водія, яка водія ліквідувала, ну а гроші, які мав він отримати, зрадник так і не отримав. Просто використали місцеві євреї для досягнення своїх цілей. Зараз ми заїхали село Репинне, в селі є від церкви, з лівої сторони православна. Нещодавно відкрита на пророка Іллю, свято Іллінська церква. А Іллю тут храмове свято Пророк Ілля це якраз один з тих пророків, якого Господь покликав на небо. Його часто зображають на вогняній колісниці. Він несеться в небо. Він помер не мученицькою смертю, як більшість пророків. Ну, а зараз неділя люди вже церкву вертаються, буде в гості в містах, то можна в кафе, випити каву, коньяка. Це в нас вітається такі речі. Ну, а лівіше там церква вже греко-католицька. З Києва хтось є? З Києва. От, е, У вас в Києві є Петроліо Обережна, там є Воскресіння Господнього, великий храм. Це є головний храм Української греко-католицької церкви часто у нас мало хто знає, що на території Закарпаття є окрема церква, називається Закарпатська греко-католицька церква. І головою тої церкви є єпископ Мукачівський. Він підпорядкований напряму папі Римському, Франциску. А головою церкви УГКЦ є Святослав Шевчук. Він якраз засідає там в Києві, в цьому соборі. А в нас головою церкви єпископ Мукачівський Шашик. Його резиденція основна знаходиться в Ужгороді, біля кафедрального собору. Там знаходиться резиденція єпископа Мукачівського. Так сталося, що в 47 році церква Закарпатська була ліквідована і лише згодом вона вже з підпілля вийшла і поступово зараз починає свої позиції вертати назад. І були спроби в 90-х роках об'єднати дві церкви українську греко католицькою і закарпатською але ці спроби не увінчалися ніяким успіхом, бо місцеве духовенство, місцеві духовні еліти не хотіли цього приєднання Закарпатської церкви до ну, УГКЦ. І таким чином маємо на території України дві автономні церкви. Бо Українська Рактовська церква була створена під час, ви знаєте, Берестейської унії в 1596 році а Закарпатська була створена в 1646 році під час Ужгородської унії на території Ужгородського замку. Таким чином, щоб зберегти православ'я бодай в якійсь формі. Вони майже за обрядом одинакові, ідентичні, ну але об'єднатися вони, я думаю, того ніколи не буде. Таку маємо ситуацію. обладнання. Ну, на жаль, криза в 2012 році курс вскочив і корпорація Великий яка володіє цим об'єктом, не може доробити це все до кінця. Воно перед тим будувалося санаторії від Міністерства вугільної промисловості, потім якомусь відомстві металургійному не було. Ну і вже в 2000-х роках Волинь хліб купила це. Ну, багато чого зробила, але доробити ще не мають ресурсів фінансових. А санаторій буде розрахований на тисячу чоловік ліжко місць. Одного ну, персоналу має бути близько 600. На території цього села Сойми також діє санаторій під назвою Верховина. Ми його зараз трошки побачимо, так в краю ока. Йдемо трошки збоку. Спальний корпус в лісі при дорозі Вода має повишений міст свідкування, який має характерним запахом і смаком. Это да. Спускаться спиной вперед, прикинь. Ну, ты видишь. Да это жесть. Угу, она шатается. Да. <laughs> Сейчас я хоть удовольствие. Ставлю назад спиной и вперед. Да не, Игорь. Смотри. Туда ехать. Вон, бачишь, вот эта херня едет. Слушай, а лавочки-то деревянные. Ебать. Ты <laughs> смотри, я уже одна штука сломилась. <laughs> <laughs> Выкинь телефон, ёбнется. Уже нормально, да? Да. А что тут, а, бляха-муха? Полытыш так полытыш, господи. Две секунды и все закончил. Спускаться, понимаешь? Когда наверх поднимаешься, я не вижу этого. То, что внизу, ага. мне так не особо стрёмно. Вообще страховки, конечно, никакой. Да, пипец. Вон она на фоне города. Чтобы сфоткаться. И что оно там такое? Высота конкретная. Это... Ну да. Лавочки деревянные. Меня никакого. А когда проезжаем через вот эти ролики... Ебать, а этот шнур может лопнуть? Или что-то такое, на стальное хоть? Вообще как-то стрёмно трусимся. Да, держись. <laughs> если что-то оборвется, шансов никаких. Ну а что? Блин, ну высота уже как на самолете. Так в самолете хоть там не выпадешь никуда в дно нахрен. Надо было хреновухи навернуть. <laughs> Виды, конечно, красивые. Ну, ты знаешь, постоит того, чтобы спуститься и подняться. Согласись? Да, согласен. они в снегу, их и не видно верхушки. Да. Блин, тут аж руки замерзают, знаешь? Да. Наверху холоднее. Значительно похолодало. Будем виден конец. Непонятно, как мы на ходу будем там спрыгивать или остановят. Должны остановить, я думаю. Сфоткаемся. И будем спускаться назад. красиво. Ну, страшно. Соглашусь. А как они поднимаются? А прикинь, это каждый день надо подняться и опуститься, слышишь? Горные получают деньги. Как они тут останавливаются? Это на какой-то дежурный каждый день сидит. 20% горных. назад сейчас не уехали. Поднимаем рамку. Да? Ну да. Самая вершина. Как эта гора называется? Блин, я забыла. Давай, сейчас. А, достать телефон типа. его просто ставить. А это типа спускается под на чем вы ехали? Да. Запомнишь только мои глазки. Хорошо. Не внушает доверия. Да, назад более стрёмно, по-моему. Ева, сейчас что-то впрыгну, как будем спускаться, слышишь? Блин, очень высоко. Такой, кажется, крутой спуск сейчас. Блядь. мы сейчас будем этот оторвозить нам чем. <laughs> на тормозите? Парашют доставать. сейчас самый, наверное, крутой будет спуск. Блин, такой крутой спуск. Просто капец. Що боялась? Ху-ху, ни хрена себе раскачала. Че так раскачала? Там кто-то э, качается, может быть. Или просто мы так спускаемся. Это весь канат или только наша, интересно? И уши залаживают тоже, да? Угу. Значит, высоко были. Ну, сейчас спросим этого чувака, сколько метров. Фу. Вообще что-то... Может, мы потом... Стрём. Ролики очень пожеванные. Не, ну это остальное, оно должно должно порваться, слышишь? О, е. Тут нам шансов нет, если мы упадем. Без шансов. Блин, казалось бы, вроде как уже скоро, а ну, блин, едем и едем. Да, мы поднимались только на минут 10, я подсказываю минут 10. Да? Да, тут вообще столб этот большой уже. Высота. сюда? Как это сюда этот э, материал доставляли? В принципе, лучше, когда высоко шмякнуться. <laughs> Сразу, а ну да, да чмяк и все. Не, просто э, меня удивляет, как сюда доставляли эти столбы. Если мы ехали спиной, нас бы перевернуло. Угу. Наконец приближаемся. Что-то так раскачало опять. Шанка. Оце якраз продовження горган. Вони починаються звідси і тягнуться аж в сторону Буковеля. Це наш перевал словозійсний. Ну, а гора Кам'янка прямо перед нами от, в хмарах. для зберігання вина. Ну і тут зверху є такий готель Кам'янка називається. Кажуть, що власником цього готелю є наш голова адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль. Наскільки це правда, ну, говорять місцеві жителі. Ну, якась людина так би де Юре ну, є власником, але всі знають, що москаля. Можливо, це сприяло тут активному скажімо, продвиженню цього всього проєкту будівництво дороги, тої, що ми зараз будемо їхати. Такий от дашок і чотири палиці. А під ним стоїть сіно. Називається це оборів. Це для зберігання сіна. Зверху дашок піднімається дашок, туди ставлять сіно. Не в столі, а саме такою навісом. бачите. А ці заборчики якраз межовують, де люди мають косити, щоб данична худоба. Там вони мають свої, скажімо, ділянки, наділи для косіння. Але так як і в ваших регіонах, і тут теж люди поступово відходять від землі. Зараз вже косити нема кому. Корову мало хто тримає. Така тенденція йде, що люди відмовляються від утримання речі, корова наша, яку я запрягав літом, ви бачите, як пасуться, називається Карпатська бура порода. Вона темно-коричного кольору, обов'язково на шиї кожної корови є дзвоник. Дзвоник як для краси, так і для контролю, щоб пастух, який п'яний не заспав біля смереки, щоб коли стане, міг швиденько їхати, де вони губилися. Професійний пастух знає по Звуку дзвоника, чия то корова є. Корову пасають, як правило, є пастух, йому оплачуються гроші за місяць. Це приблизно 200-300 гривень за корову, має 15-20 корів і таким чином випасає їх. Течії цієї річки радянська влада перекриває цю річку і таким чином будують Вільшанське водосховище ще називають Карпатське море. Це площа водного зеркала 10 квадратних кілометрів. І там роблять такий аквадук, тобто такий тунель, який русло річки Тереблі 3,5 км через гору пробурюють отвір, направляють річку Тереблю в річку Ріку, ту, що ви бачили з канатки за рахунок перепаду висот між цими річками. Річка Теребля знаходиться на 200 метрів вище, ну 200 трошки менше 200 метрів, ніж рівень річки Ріки. І за рахунок цього перепаду на самій річці ріці знаходиться гідроелектростанція потужністю 24 МВт. І виробляється електроенергія. Потім, вже після того, як будували цю плотину, вже ніхто ліс вже не сплавляє. Ну а зліва від нас, я зараз продовжу на це, знаходиться бункер. Це є, називається лінія укріплена лінія оборони Арпада. Арпад це був перший горський король, а ця лінія тягнулася від словацького кордону аж до румунського. Здовж перевалів, здовж річок, долин. Справа ще один бункер. І таким чином фашисти готувалися до зустрічі радянських військ. Але радянська розвідка доложила, що дуже сильно, скажімо, укріплена ці райони. І четвертий український фронт прориває цю лінію оборони, але в районі села Ясеня. І таким чином потрапляють до річки Тиси і рухаються на захід. І сама ця лінія оборони лишилася в тилу. І фашисти просто змушені були підривати цю лінію оборони, як можна, ну, щоб зброя, провіант не дістався ворогу і відступають на захід. Роблять організований відступ. Хоча були якісь локальні бої. Єдине місце, за яке йшла активна боротьба, це місто Чоп. Чоп розв'язував радянським військам вихід в Дунайську долину. Ціною великих втрат радянська армія взяла Чоп і рушила вже далі на захід. Це був жовтень 44 року. Ну, а на цих бункерах будуть робити такі екскурсії, називається цей вид туризму мілітарі туризм від нас неподалік поляни є такий найбільший бункер зі всіх, довжина всіх коридорів понад півтора кілометра, а то може і більше, бо ще не все розвідано. І часто нам хлопці пропонують вам провести вас до цього села. Хутір Слобода. Це вважається. Хутір Слобода відноситься до цього села Синеверської поляни. Вважається найвисокогіднішим селом в Україні. Ти знаходиться на висоті тисячу і більше метрів на море. Там не росте жодне фруктове дерево. Уявіть собі, таке на населення. Зв'язку немає мобільного. Треба вилізти на саму Зукосмереку, на саму вищу гору. Тоді у вас буде одна поділ на Київстару. Чи там якогось іншого оператора. А слід дві церкви, такі невеличкі каблички, є магазин, дуже багато людей, скажімо, така соціальна проблема взаємоприятство нас губить просто. Молодь особливо. Хоча в цьому селі, що ми зараз приїжджаємо, тут живуть всі покоління. Тут щодня йде автобус, Синеверська поляна Ужгород і так само з Ужгорода назад повертається сюди. Тож класи по 30 учнів. Тут школа-інтернат. Тут діти з тої слободи навчаються і проживають в школі. це дорога, яка бачимо, ми зараз їдемо в цій дорозі, вже я казав, що москаль строїв той асфальт. Асфальту не було взагалі ніякого. Ну і трошки-трошки ожив туризм. Я кажу, що так масово, але щось трошки ну, Зараз так є. Колиба це є тимчасове житло для людей, які працюють в лісі. Лісоруби жили в колибах. Ліс колись на ньому заготовляли тільки січня лютий місяць, зимній період, була можливість його легко транспортувати вниз до річки, а жили хлопці в цих колибах, в центрі якої горить вогонь. Таке тимчасове житло для лісорубів. Зараз вже в колибах ніхто не живе. Зараз колиби, так мовити, зробили такі етно-ресторани, називаємо так. Слово ресторан дуже пафосно звучить, але... Смолис, Смолис не утрутил. Сустави, коли піду спідню, коли п'ятка локоть на ногах, коли ангіна. Коли... Жовта, а то сланський мох на такому ходу. Да, да, да. Я таблетки сломався, сломіну туди. Він йде общий кашель. Де нас? Вот это озеро, да? Бурнька смерть. Да. реабилитации медведей, да это? Да. Иди сюда, иди к нам, Мишка. Мишка! Мишка! Прям ось напруга идет, видишь? Ну да. Мишка! Чего не спите? Мишка! Зимаш! сейчас учебник. А ну вот так, вставай, вставай, сюда, иди.